武器を撃つ鍛冶師はなそいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだ命令があるこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよ偵察の木伊豆くんぞよく行使し悪性力の救済終了備くし治療してほしいやつは前に出ろ

这个你们。 凝固しろ俺を気をその殻から解き放つもう少しもう少し頑張ろうあたしゃ大嵐はもう見慣れてんだこんなの何ともねえよ